ईश्वर कपीश्वरौ पूर्ववस्थिति संहारकारिणि क्लेशहारिणिं सर्वश्रेयस्करिं सीतां नतोऽहं रामवल्लवान् यन्माया वसुवर्ति सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्देशाः श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन् न हविखा देवा यदि ग्रीष्म धीमः शरद्धीः सप्तस्यासन्परिधय स्त्रीः सप्त समिधः प्रीताः देवा यज्ञन्तन्मानाबध्नन्पुरुखं पशुं मा यज्ञेन जज्ञम देवास्तानि धर्माणि पालक सुरभुवा यः चरित जगावै हरिपद पावै तेन परैभव कूपा